皆さん、こんにちは。新宿艦隊と申します。えっ、ー、と、今回ですね、えー、FF10 のリュックのイベントの今日ステージが解禁となりましたので、早速、えー、来ておりますので、えー、今日のユーナレスカですけども、挑戦していきたいと思います。はい。えっ、ー、と、まず戦い方なんですけども、えっ、ー、と、EX 前のですね、えっ、と、ユーナレスカ かとはちょっと違いですね、あのー、第3形態に入ってた時とかに、えー、カウンターをですねそんなになんか打ってこないというような情報がありますので、えー、デルタアタックをですね、えー、考えていたんですけどもやはりいろいろリフレックの管理等が大変なのであのもうそのまま、えー、ストレートで、えちょっと攻めていくような あの形で、えやってみようかなというふうに思っています。で、えっと、一応ですね、あの、アスピルで、えー、いろいろですね、アビリティの回数を引き下げられるような場面が出てくるんですけども、あのー、まあ、ちょっと最終的に物理だけとかになっちゃった時のために、アーロンも えー、念のため、まあ、連れてきたということで、まあ、黒魔法当然中心のあの夫人では考えていたんですけどあやばいな第2形態入っちゃいましたね第2形態に入るとちょっと攻撃力が上がるので鉄壁を一旦ちょっと入れとかないと まずい攻撃行きますよし一回敵が入りましたねもうここからあのホーリーとかを打ってくるような状態にあやられたなってくるので 回復にですね気を使ってちょっと切らさないような形でいかないとで今あのルナティックハイのヘイスガがまだえっと効いてるような状態なのでおおまりギリギリ ホーリーがさすが強いですねさああとアビリティが持つでしょうかまだアスキルもやってくるでしょうからねでレッド13は早くゲージを貯めて次のルナティックハイに備えたいところです ああ第3球隊入りましたねということでここでもう一回ちょっと鉄壁を入れとかないとまずいでしょうちょっと止めてください であんまりですね時間が経ちすぎるとあの全体放ーを打ってきてしまいますとでその全体放ーを打たれるとマスクリの条件を1個、えー、クリアできなくなってしまうのでその前にその前に、えー、手を打たなければなりませんおよしルール、えー、必殺たまりましたね か耐えれるかあ危なかったうん結構ギリギリですねあの回復がちょっと遅れてるような気がしますーファイガーが1万5000渋な灰危ない なんとかルール耐えてほしいなここでルナハイがなんとか、えー、入りましたので、えー、このヘイスガの効果で回復が間に合ってほしいです VB の回復なんとか間に合ったとただアビリティがちょっとさすがに枯渇気味になってきましたねこれはちょっと苦しい展開かえっと、ダメージはだいぶ抑えられてるような気がします。 とし間に合えばバルファーレももう打っていきたいところですね。バルファーレもあと2回しか打てないから。そうですね、これ、あ後でちょっと取っとこうなんて思っとくと、あの、アスピルでやられてしまいますので、クーリの単発はおおギリギリ シューティングレイとあとどうだビビがもうなくなりましたね危ないああユーナがもう回復がないか あと一歩ですねいけるかなギリギリどうだろうこのシューティングレイが入ればいける気がしますまだいってないかああやばいサンダジャがなんとか入りましたねあ危なかった ということで撃破することができましたはいどうでしょうかまあちょっとギリギリの戦いだったかと思いますあ危ねえなんとかまあスクリといったところですねあのー、もうちょっと攻めに転じて、えー、ったというところであのー、ちょっと恐れていたあの全体で混乱を引き起こしてくるような、あの ングブラストとかはやはり、えーと、今回の強ステージになったら逆に、えー、抑えられているかなというところがありますが、えーと、アスピルが結構頻繁に来るので、えー、まあ、アビリティの数と早いとこ手を打っていくというようなところがあのキーになると思います。はい、えー、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またの動画の配信を楽しみにしてください。それでは失礼いたします。